Guys, bengkak nak gas. Kalau gelam punya cerita gas. Dapat tak ada gas. nak dapat segini lagi okay, guys. Ha. Ini ada dapat dah. Tapi belum balik. Dapat tak ada kena penyengat bibir bengkak Allah mak ya Rasul. Wow, it's a big deal. Next, Uh. Sok. Video ada. Udah ada. Udah udah di zoom. Aduh. Uh, hoi. Mantap. Wah, aduh, sangat suka. Hmm. 哎对，哎对。 <laughs> Cara, tem que ser muito filho da puta pra fazer um negócio desse. Enfia a mão dentro da guerra dele aí, pô. Não, mas tem que dentro da boca pode. Dá um jeito que não dá, né? Oi, oi, oi!